Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как делать семейное положение ВКонтакте влюблен в Deleted. Э, бах недавно появился, поэтому я вам сразу расскажу о нем. Э, вот смотрите, ставим вот влюблен и пишем три шестерки. Вот, в кого влюблены И нажимаем сохранить, и все автоматически в Deleted превращается, вот, слово вставляется. Также я вам покажу еще мини-бах пишем вот такое, вот такое, 6 ноликов и 13, и двоеточие. И проходит пустое сообщение. Это еще один мини-баг. Так. Потом есть еще, только это уже не баг, не баг, а сайт. Вот, Q, э, QV, QV, э, me. QV, QV, me. Так, эм, Пишем через официальное сообщение. Ну вот я вам сейчас, сейчас и покажу, что это означает. Выбираем, из чего вы хотите писать. К примеру, я не знаю, чего хотите. Ну вот, к примеру, я iPhone 5 выберу. Разрешить нажимаем приложению. И вот э, от, это, от этого древнее, от этого равно, э, до, э, нач, до следующего равно. Копируем вот это и пишем его здесь. Дальше текст, который вы хотите написать. Ну, к примеру, привет. Там, при... привет. Потом э, сюда можно фото прикрепить, а можно просто страницу, вот, к примеру, ID друга. Ну вот, я примерю свою, вот. Так добавлю. И запись будет сделана на стене. Все, не надо ничего нажимать, отправить. Все, запись была опубликована. Теперь обновляем. Как вы видите, смотрите, 5 секунд назад через iPhone 5. Вот, извините, вот. Через iPhone 5. И это все легально. Вот 20 секунд назад. Через iPhone 5. Теперь, теперь смотрите еще. Теперь я вам покажу. Теперь. Э, узнаем автор отметки на фото. Ну, это я не знаю, конечно. Ну, кто ставил отметку. Ну это я вам не буду показывать, это вы уже все сами об этом разберетесь. Также еще можно такие тесты создавать, ну, тексты создавать. К примеру, ищем э, Дмитрия Медведева. Вот. Его самая первая страница, естественно. Вот. Вот копируем, это вот эти две буквы DM. Это как его ID. В сообщении пишем первую звездочку. Звездочку. Ой, извините, просто что-то не хочет. Честно, вот я что-то ввожу сейчас. Все будет нормально. Звездочку. Вставляем DM. И нажимаем пробел и пишем то, что хотим. Вот, к примеру, э, ваш... Я буду свое сообщение писать себе. Ваша страница в Контакте была одобрена э, президент, президентом э, Российской знают править. Как вы видите, Дмитрий Медведев написал это мне. Вот вы видите, Дмитрий Медведев, ваша страница была э, ВКонтакте. Это как бы он мне написал. Вот, зах нажимаем, заходим на Дмитрия Медведева. Это еще один баг. Также я вам покажу еще следующий баг э, под названием, э, ну, не под, не под названием, а функция которого составляет в том, что я могу Э, отправить самому себе сообщение. Вот, к примеру, вот у меня есть 9 друзей в онлайне. Выбираем одного из них. Ну вот, я, к примеру, выбираю. выбираю. Э, ищу у себя в друзьях. Вот смотрите, написать сообщение нажимаю. И пишу там привет, к примеру. И знак вопрос. Ой, знак... Э, при, э, и знак. Вот. Ввожу код, потому что у меня почему-то эм, не вид... ну, номера нету. К... Д... П... Ой, КДХ, извините. Так. Теперь обновляю страницу и смотрите, одно сообщение. Кирилл Белый мне писал. Вот. А это моя вторая страница Кирилл Белый. И вот я со своей страницы написал самому себе. Это еще один бах э, которые я вам представляю. Также, если у вас есть голоса и вы хотите себе подарочек, тоже еще один баф. Последний, который я вам покажу в этом видео сегодняшнем. Так, смотрите. Я захожу в приватность и нажимаю посмотреть, как ведет вашу страницу другие. Вот, вы видите, вот, смотрите, да. Теперь нажимаю «Отправить подарок». И выбираю подарок. Вот, ну, к примеру, я вот такой выбираю. И нажимаю «Отправить». У меня, правда, нету э, ничего, ни голосов. Поэтому я не могу отправить просто-напросто себе подарок. Ну, я бы показал, если были бы, были бы голоса, я бы это, это вам бы показал, что я добавить могу себе подарок. Ну, все, собственно, я вам все, что вам нужно, я вам показал. Э, всем спасибо за внимание. До свидания, удачи. Смотрите мои э, ви дальнейшие видео о создании серверов, о багах еще новых я буду находить для вас. Ну и так далее. Все, всем до свидания, спасибо за просмотр.